Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy les voy a enseñar a instalar el software Moody en Ubuntu 14.4. Yo soy Rafa 2013 y bueno, aquí vamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el explorador, por ejemplo Mozilla Firefox. Ahora buscamos la página de Woody Ahora la abrimos. Ahora buscamos la sección que dice Downloads. Acá está Downloads. Una vez aquí buscamos este que dice Debian Ubuntu Linux, que es para todas las distribuciones basadas en Debian o basadas en Ubuntu. Bueno, lo abrimos. Esperamos 5 segundos aseguramos que esté seleccionado Save File, le damos OK hay dos formas de instalarlo la forma más fácil es darle acá en la lista de descargas o buscar nuestro paquete mediante el explorador de, venta de mediante este explorador que está acá y darle clic doble clic y bueno esperamos Aquí nos aparezca la opción de instalarlo como ven acá nos aparece un botón que dice instalar en el Ubuntu Software Center simplemente sería darle clic ahí y ya se instalaría hay otra forma que les voy a explicar a continuación que es usando la terminal primero vamos a la dirección donde tenemos nuestro paquete descargado en mi caso es downloads para lo cual utilizo el comando cd downloads muchas en muchos computadores va a estar la carpeta descargas en lugar de downloads eso depende de la configuración de su computador si tiene un botón español pues será descargas y le escribo ls para que me dé una lista de las cosas que tengo ahí en esa carpeta como ven pues aquí aparece el buddy subrayo el nombre, doy copiar. Ahora para instalar el paquete lo que utilizo es el comando sudo que me brinda privilegios de superusuario para poder instalar y desinstalar lo que yo quiera. DPKG que es un programa para instalar y desinstalar. Rayita I que, que le indica el programa que voy a instalar y el nombre del paquete. Algo importante es que este dpkg solamente sirve con paquetes paquetes.dev. Bueno, introduzco la contraseña. Y como ven ya lo empiezo a instalar. No se demora casi nada. Lo instala súper rápido. Y eh, bueno, ahora pues vamos a abrir Buddy para lo cual utilizamos el comando Buddy simplemente escriben Buddy y le dan Enter y como ven nos abre una ventana ya de Buddy, ya se puede empezar a trabajar con Buddy ya pues pueden empezar a hacer lo que quieran empezar a mirarlo, empezar a moverle bueno esto es para instalarlo ahora les voy a enseñar a desinstalarlo para desinstalarlo, simplemente escriben sudo dpkg rayita r, que es para indicarle que lo va a desinstalar, o sea, remove, remove, y el nombre del paquete, que es boot y le doy enter. Como ven me lo desinstaló. Ahora voy a utilizar el mismo comando con la flechita de arriba que me hace aparecer los comandos que he escrito últimamente entonces le doy a la flechita de arriba una sola vez y cambio la R por una P y le doy enter eso es para purgar para que elimine cualquier rastro del programa que estamos desinstalando y bueno amigos ya, ya les enseñé a instalar y desinstalar Buddy Espero les haya servido, espero les haya gustado. Recuerden darle clic en la manita con el botón, con el, con el pulgar hacia arriba, lo cual quiere decir que les gustó el video. Dejen un comentario en la, debajo de la descripción. Suscríbanse a mi canal, visiten mi canal, compartan este video con sus amigos o en sus redes sociales. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geek 2013 y espero tengan un buen día, espero que les haya servido mucho este video y hasta pronto.